ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ Rakshith from R K days ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ ಎ ಎಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಡಲ್ಟಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಗೊತಾರೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಬೋದು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಳೆ ಗುರು ಹೆಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಲಿತ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಟೈಮಿಗೆ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೆಸರು ಮಾರುತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಜೂನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ನ ಬಳಸಿದ್ರು ಇದು ಟೂ ಸೀಟರ್ ಇಂಜಿನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದೆ ಕಂಟ್ರೋಲರು ಈ ಕಂಟ್ರೋಲರಿಂದನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹಾರಾಡೋ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಕಬ್ಬಿಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಫೈಲರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಇದನ್ನು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ನೂರ ನಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಜೆಟ್ಟನ್ನು ಎಚ್ ಎಲ್ ಅವರೇ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಯುದ್ಧ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಮರ್ಚ್ಕೊಳೋದು ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಕೊಳೋದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ಸು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ ಏನು ಈ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದರೆ ಟರ್ಬೋಗಳು ಜೋರಾಗಿ ತಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏರು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಗಾಳಿನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಮಿಗ್ ಏರ್ ಜೆಟ್ ಈ ಏರ್ ಜೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು U S S R U S S R ಅಂತಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಸೋವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ತಾರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಜಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ಚಕ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗನ್ಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಉಡಾಯಿಸ್ಬಿಡೋರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಟಗಟಗಟಗಟಗಡ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಈ ಇದರಿಂದ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ದೇಶನ ಉಡಾಯಿಸ್ತಿತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಏರ್ಜೆಟ್ ಸೊ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಫ್ಯೂಯಲಿಂದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆಂಕಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರೋದು ಅವರು ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಆ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಾಕೆಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಸೊ ಇದ್ರ ಇಂಜಿನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೈಲರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಇಂಜಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಕುರಿತಿರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜೆಟ್ನ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂದ ಇದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಜೆಟ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅವರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಎಲ್ಲು ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು S three four two so ನಾವು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಜೆಟ್ ಸೊ ಈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಜೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಆ ರಾಕೆಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಜವಾದ ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ ಪೈಲಟ್ಲೆಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೈಲಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಎರಡೆರಡು ರಾಕೆಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದು ನಾವಿಗೇಷನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ನಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಇದು ರಿಟರ್ನು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜೆಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಫ್ರೀ ಆದರೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಮನೆನೇ ಕಟ್ಕೊಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಉಂಟು ಈ ಜಟ್ಟಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು ಇದು ಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ಚಕ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಾ ಈ ಚಕ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಸಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯು ಇಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಬರೀ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲದೆ ಸಿ ಎಲ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಟ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಬೋಟ್ ಥರ ಇರೋದನ್ನು ನೀರು ಮೇಲೂ ಹಾರಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಹಾರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಥರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಓಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಧ್ರುವ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿರೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಗುರು ಒಳಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂರೋರು ಪೈಲಟ್ಟು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟು ಎರಡು ಸೀಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟು ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂರು ಸೀಟರು ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಕಾರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಆದರೂ ಮೂರು ನಾಲ್ಕೈದು ಏಳು ಸೀಟರು ಏಳೇ ಜನ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗೀದೇ ಇರ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದನ್ನೇ ರೆಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟೆನಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಟೆನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ್ಯಂಟೆನಾ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟೆನ ಅಂದರೆ ಇದು ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗಂತಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಇಂಜಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ನ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಟರ್ಬೋ ತಿರು ತಿರುಗುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಬೋ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಗಾಳಿನೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅದರದ್ದು ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಗಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಕಬ್ಬಣ ಅಲ್ಲ ಗುರು ತಗಡಿ ಶೀಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಟೊಳ್ಕು ಟೊಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಇದರೊಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುವ ಇವರೇ ಸೇಟ್ ವಾಲ್ಚಂದ್ ಚಂದ್ ಇವರೇ founder of H L hope ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಸೀಮ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ H L factory site first H L factory nineteen ಫೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಖಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ